各位车友大家好，欢迎再度观看 T B K 铁居制。航达泰 a 首次引进顶级巡航机种 Go Win，于十一月十一日正式于台北三创园区发表，并提供经典白、典雅红、琉璃蓝三种车色供顾客选择。 建议售价是一百一十二万八千元，一年贩售目标为一百二十台。本次导入的配件一共有十六样商品，包含各式镀铬饰品与相关灯具等等，不仅让整体外观更具高级感，机能上更给予加分。另外，庞大台湾考量到 g o i n 本身的商品特性，将现有的安驾训练。 加入超大型二轮专属的课程，车主可以透过这样的课程训练，对于车辆的操控能够更加了解。除了安全驾驶活动以外，为了让客户们更加安心的骑乘，也持续推动二轮车体险。未来宏达台湾会持续推动安心且健全的重机车体险。 更加地普及于台湾。